Thank you. 2020 when were COVID-19 precisely 7th of April ị ga-elota that total lockdown enwere nationwide But before that total lockdown na 7th of April ka m si Abuja wee nata ihe eji wee kọba akụkọ ahụ maka gị onye akpọrọ ọrụ ị nwere ike iso na ndị na-agba ọsọ dịka Jona ihe dị ka ihe mere Jona na-eme ọtụtụ ndị mmadụ n'ụbọchị taa maka na agwa Jona ya eje n'obodo dị Ninive ka ọ gazie ozi adọbiri ebe a ndị na-eso m anụgo egwu a mbụ eh, ọ bụrụ na ịbụ ibido sowe m ọfụ ị ga-ama na egwu abụ egwu belong to Ugochi bụ ọdịnala temple anyị nwere album ya etinye na my YouTube channel ee eh, ị ga-enwe ike ịdownload ya yes ee eh, na bụ nkụzi akụwalụ etu Jona si wee gba ọsọ Jona ọmazụ okpoko wee jee ozi esiri ya kewa ya azụ ya bụ akụkọ dabụ trak akọkwalụ m ihe mere n'ime ndụ m na mpịawa azụ nweta wee gaa n'iru ọrụ eziokwu akpọrọ m mana ọ bụrụ ihe anyị ji maka ebe taa lekchọ taa ama eto ogologo mana gee ntị ị ga-amụta something ihe chọrọ ịkụwa na bụ mana bifo gaa n'iru ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa kwa ọnwa nke ọnwa mee ga-ebido nwanne echi so ị nwere taa and tomorrow to register ma ọ bụrụ na ị chọrọ ndị na-esonye bugo na aja amadugo ka esi eme ya aja mbunye elu aja ịpụta ihe aja esigo na ya ọtụtụ ndị mmadụ elu ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na anya bụ aja ihe ị ga-eme bụ Fọwọdụ ya three prayer request then mee donation token to the account number then ka e nwee nwe ike mee gịnị wee bukuo gị ịchatizie m na WhatsApp agwa gị ọda details I need from you yes my WhatsApp number bụ 0805 Seven seven eight three six seven two. I repeat zero zero eight five seven 78 37 672. Then, ọkwa ọzọ dị mkpa bụ ọ bụrụ na na-echọrọ ịna show our movies na ya channel or multi-choice Royoko TV or any other television I want to be showing our unique movies then ị chaachị m na WhatsApp Remember, you will no longer watch our movies in this evangelization uh, channel. Yes. It was channel I buy the post all our movies. We go to the movie productions. You can go there and watch our movies. By next week, as we as I already told you, we are building epic village in our Orifite. By two weeks time, I already complete. I build a shoot epic movies. Yes. So in two weeks time we hope to start shooting back to back then nke ọzọzie bụ ịdịnecha vidio anyị metụ aka na share button maka na ị nwere ike isi n'ụzọ dị etu a wee save lives that is only ayịyọ nwere ike ịyọ onye ọma ọbụla na-ege ntị under the influence of my voice right now then ka anyị gaba n'iru n'isiokwu anyị ji isiokwu anyị ji bịa bụ more you know about onye ụwa eh. gị na ịgba afọ onye ụwa abụrụ what you need as a beginner maka ana m achịkọwalụ gị na-enweghị ọtụtụ ndị mmadụ gbara confusion and thereby remain in stagnation eh, in delima of what really happening in their life nke mbụgolo bụ na ịgba afọ onye ụwa ihe ji wee topic again bụ na ọtụtụ ndị mmadụ despite the fact that Ramey Akuwagiha over and over again yet ndị mmadụ keep on bringing the question meaning na ọtụtụ ndị mmadụ ka na-awalo in ignorance onye ka ji wetakwa ya topic taa ihe na-achị kọwalụ gị bụ eh, onye bụ onye ụwa gị mana onye wabụ ya spiritual guide ọdịnala akpọ ya chi onye ụwa mmadụ then other spiritualities nwere afa dị ndị na-akpọ onwe ndị na agba ya ya gaje na njem nwe ndị na-akpọ ya helpa nwe ndị na-akpọ um, ya ya spiritual forces so whatever ebe a kpọrọ ya ihe dị mkpa bụ nọ that ya special being closest being the closest to you and all not that ya closest being bụ ya third eyes all ya bụ the connecting power from between you and the other forces of nature so ana m achọ ịgwa gị na onye bụ ya spiritual guide mara gị ọfụma and ọma na ọnya maka emere asaịn ịgaidị gị ka ị wee nwee ike ma chọọ and become a better human being so weda ma ịma afịa ije gbawa afa ka ị marụ ma osi nne gị ma osi na nna gị eh, nwere ike ile ide gị tomo confusion and enweghị ọtụtụ ndị mmadụ banyere into confusion at we speak now ụfọdụ ndị nwere ike ịsị gị na ike agwụgwọ ha na ha amụrụzi what to believe na onye gbara ya afasịa na osi na ya nwere onye gbara ya afasịa na osi na be ya at speak na ya dị confuse ụfọdụ a na-adaụtụzi the integrity of afa nke bụ eziokwu bụ na real afa the real and the real afa is the real fact but o nwere ike enwe an error ịma na osi na onye na-eme interpret yes any form of afa onye because afa bụ consulting the medium now onye na-receive the message nwere ike inye wrong interpretation but afa na onwe ya dị correct mana ọ dị interpreter ịghọtara ya den mana ihe nna achịkọwasịrị gị bụ na o nwere so many things na-eme nnawa agbawa afa onye ụwa ịfụ na many challenges apụtawa ihe na-aka ọsụ ya bụ na enwere so many things example achọ ịgbalụ gị afọ onye ụwa enwere ike ịsị gị ya food ya details because na ya esi na from ya root wee chọọ ihe gbasara gị na enwere ike yọọ gị maka ya do ya details mana details ị na-asọplai is not matching ya details na mmụọ ama ka m mesikọwa ya ka ịghọta ya mana ihe na-achịkọwala gị bụ na the land ị na-akpọ maka na naturally ọ bụrụ na onye achị ịgba kpọọ ya akpọkuchi gị kpọkuo mmụọ onye na-eso kpọkuo mkpuchi na mmụọ nso onye a na-agbara afa then kpọkuo ana obodo onye anwansi. example ọ bụrụ na onye abụọ onye ihe ala onye ihi ala yes anya the correct pronunciation ihi ala then ọ bụrụ na ọmụnwa debe bi the person is from ihi ala so ihe mbekwuo kpọkuo mmụọ niile mụ na ha so na mmụọ na-eri oke n'ụbọchị anwa akpọkuo m chi onye ụwa onye bụ onye a ga-agbara afa na mmụọ niile sonyena akpọkuo m ana be nna ya wee gwa ha na nwa ha nwoke nọkwa ebe a na anya na-agbara ya afa ha biko ha kpughe ihe niile zoro ezo ịghọtara ya So you must engage the, the person's uh, root into the afa. mana mgbe onye ahụ abịaziri kpọọ na ya bụ onye ihe ala na ya bụ nwa Ifeanyi Okonkwo na-ese onye onye amanduba village example then mana ị na-ajụzi afa ka ọ confirm mụọ ihe onye akwụ afa na-agwa gị anata ya because na enwere so many things na-ebute ya confushon enyeghị anya onye anwa the identity ọ na-supply is fake identity fake identity mgbe ị ga-akpọwa ndị ichie na na that ma ahụ ọ na mmụọ osu ha ka ha testifi ya n'ebe nwa ha nọ n'ebe onye bụ onye na-agbara afọ bụ nwa ha nọ ha agbakụdo azụ they are not forthcoming maka ihi na mmiri si na ya isi wee gbalụọ maka ihi na enwere ikere ọ bụrụ na onye ahụ ọ na-akpọ nna ya nwere ka ọ bụrụ na ọ bụrụ nna ya and maka na ọ bụrụ ọrụ ihe nna ya ndị ichie nọ n'obodo obodo anwa ọ gwara ọ na-eklem na ọ bụ anọ totally in support of him ọ nwere ike na-eklem dị ọbara mana e ike dị ọ bụrụ na the second son bụ son of the ọ nwere ike ọ bụrụ na nne ya nwere ka o si gbata ya n'ọsọ afịa ịghọtara ya so enwere so many things na throw up challenges yes e enwere so many things because ụmụ nwaanyị ekelekwa m ụlọ maka na ihe na-eme n'ụwa kịta ụwa anyị nọ na ya kịta aghọtara m ịwọchikwuo ihe na-eme mana social midia mana everywhere there is confusion everywhere eh, so many things na-eme eneghị anya because of na ndị mmadụ chọrọ ime eke ego mm-hmm. ịwọchikwu ihe na-eme na social midia because ọf monetization a lot of people chọrọ itinye aka na so many things ihe o ji achọ followers ihe o ji achọ ka ka ka lecture ya ma ọ wọta ebe ọ na-eme na peji ya ka ọ gaa viral maka sị na ọ na-achọ ego ego ego nwoke onye ọcha ịghọtara ya so ụmụ ya niile abụ nsogbu etu a ahụ ọ dị n'ezinụlọ ịghọtara ya ee eh, this eh, blu app na onwunye na other social media handles abịago mekwuzie ụmụ nwanyị anyị omezie ọdịzie mfe na ndị mmadụ bịaziri na-eme mpụ na ọpụnọ dị iche iche ehe onwerozi ihe eji ịgba n'iro ma akpọrọ ma nwoke ma nwaanyị ịghọtara ya ehe ọ ụmụ ihe niile aka ọ ji amụwa bụ eze na ndị blem ndị ụka ọbịa ụfọdụ na n'ụlọ dama kpọrọ ha sị sị no ọ bụrụ ịkpọ ha asị mana ana m achọ ịkọwalụ gị na I remember when I was in India yes I speak Hindi I speak their language then. But I do the Once in the I began to forget it from. But then I check all again. Eh, now, the same people are colonized, I colonized China and eh, India. But ah, these people maintain their religious value. You understand? But in Africa, I want Africa and they did We gave everything we had, including our moral value. because na ekwesịrị putting CRK in our school curriculum is uncalled for ọ dịrọ necessary ebe a ka a na wee rie anyị rie anyị nke ikpeazụ a ịghọtara ya so mana because CRK has nothing to do with science and development it has nothing actually yes because it's purely religion so ha ekwesịrị itinye that religion ihe ekwesịrị itinye na our school curriculum bụ even is our culture, our moral values. Because ọ bụrụ na etinyere ya e enwe ike na-akọwara ụmụazị na nwanne na nwanne imekọkwa agba na nefi kpọrọ ya nefi kpọrọ ya n'isi kpọrọ ya ihe ọsọ gị kpọọ ya niile nwanne ebe ị mụrụ nwa ala na ebe iso nne gị maọbụ nna gị mụ nwa diala ọ nwanne ụnụ ka na nọleji na-agba alụ a na-akọwara ndị mmadụ a married woman should not cheat on her husband na ọbụ alụ ihe niile abụ ihe aka e, akụzi ụmụazị anyị in as much as na ha grabbing the the science technology they will not lose sight from our moral values mana ọ na-abịaziri e jee kụzibere anyị ihere ndenụ eje n'ụlọ ụka ihe a na-agwa ga akwanye iko akwanye iko is a general name fornication. Uh, understand? Uh, fornication is sin. It's a general name. But ị kwesịrị point ya because ihe ọrụ ọsọ gị kwuo gị akwa n'iko ụmụazị na akụkụ iko mana at least ịgwagoro ha na na your line is no no ịghọtara so mana ihe niile abụ your moral values are handled very well ọmpụ na ọtọ wee na-eme nke anyị bụzi na anyị ndị be anyị na ihe ndị a na-agbazi anyị ara karịzie ibe ndị China na ndị India nwa kakwa anyị na development na n'ụdị ọbụla so ụmụ ihe niile a meziri ezinụlọ dị iche iche mpụ na a emezi garị mmakọ a na-enwe garị mmakọ ụmụ ihe niile ahụ na ọtọ ịghọtara Igbo na-asọ nsọ so abịachazie ihe niile ahụ mgbe a ga-ebido gbawa afọ onye ụwa ọ na-ebute confusion nke bụ eziokwu na agwa because na sometimes the identity na-supply is different from rearrange yari u so nke ahụ ajụ gaba so mgbe ụfọdụ ọ na-emezi abụọ afọ oju ụwa enwee lot of confusion ọ bụrụ mgbe bụrụ gboo mgbe enwere almost 0% of infertility among married couples mgbe anwa especially ụmụ nwanyị mgbe anwa ịgba afọ onye ụwa dị isi a than what enwere now now I can tell you na e enwelu ọ dị very difficult inweta nwaanyị ya asị na ọ nwa 7 that can swear eh na ọ dị mụrụ 7 hour inweta isi ka itinye na ratio now I can tell you n'ime nwetakarị 20% of all married women ndị nwere ike swear na their entire life na niile ha mụrụ di bụ sọ di ya ma ha ncha aka ka dọkwa 30% ya so abịazie etu abụ na ịbata ọfụ na ọdịnala dị mebe insist na ihe chọgodo ụwa afọ onye ụwa sometimes confusion ga-adị minus this one false identity then e nwere other things nwere ike crowd ya spiritual part ee eh, nwere ike ọ bụrụ otu ma ọ bụ alụ imekọta because ụmụazị kịta mụrụ nkwụzi na mmadụ ihe dị na-ewutie nefiu ya bụ alụ ka ọ bụ na anyị igbo so mgbe ụfọdụ ya spiritual part can be crowded and ọbịa dịzie like that nwa onye na-agba afa ihe gbasara ịtụ omume ihe gbasara onye ụwa ọfịwa ya ahụ ọnya ka njiwe gwa ụlọ the simplest method the simplest method bụ ịbịa ịgba afa onye ụwa bụ the person nwere ike ime ihe dịgoro mkpa bụ ịgbagoro afa afa mara ihe na-eme n'ụzọ gị marụ na ndị ama ụzọ nọ n'ụzọ gị marụ gị marụ na o nwere alụ dị n'ụzọ gị then malụ ebe esi agba ụta then try to align yourself and cleanse yourself clean the mess of, of you so by so doing ka ị wee nwee ike ịdị spiritually clean yes because ọ bụrụ na ibido radiate ma grace then ọ ga-adị easier yes for you to connect with your spiritual forces because actually your spiritual forces is is a clean beings from the light region that are supposed to be guiding every human being. But because of iniquity, you can be attract, att attracted to negative energy, negative vibes. You know, like our yesterday lecture is that ndị mmadụ na-atraktarị onwe ha ndị amoosu na ndị akara obere and all the negative vibrations by their act their, their act of living for the life ha na-ebi ịghọtara ya but naturally mgbe chukwu si kee mmadụ na we are connected to the light region so ọ bụrụ na ị continue na-ebi ndụ dị mma you keep attracting those light beings of like minds with you then and you be flowing in the state of grace mana ọ bụrụ na their spiritual part is corrupt you will be vulnerable to every spiritual attack negative attacks so ịghọtara ya so ọ bụrụ na ndụ gị bịara yagara yagara then ị maa na ihe na-eme yagara yagara na-eme na ndụ gị so mana ọ bụrụ na ị continue in the part of the truth ị continue with the part of the light inwe ike na-eghọta all the radiations even in life so ọ bụrụ na ibido nwebe spiritual exercise nwee time iji anọ for meditation eh, and silent moments. ịfụrụ nwere ọtụtụ n'ime ndị mmadụ ndị fologodis metọd gwara ha ha megata jiri aka ha mebe kanta wụchichi onye ụwa ha o nwere ndị megidere mebe kanta ọ na-afụ an ma ọ na-afụ mmụọ nwoke na abịakwuchi ya na-enyere ya aka mgbe ọ nwere ọ onwe na denja that that man eme apịa very often now ọ bụ mmadụ niile ịgwa gị na ya bụ mmanụ na-ada emewa apịa mgbe ọ nwere efuru onwe na denja in the dream Eh? na-abịa enyere ya aka bụ ya spiritual guide o nwere mgbe ị ga-amachi ọrụ spiritually you can summon the courage to ask that your spiritual guide na-abịa enyere ya nyere ya aka kụrụ onye ịbụ o wee sị gị yes o nwere ezigbo ọbụla nwere ike ịdị enyere gị aka ọ na-enyere gị aka mana ị masị m ọrụ courage eju ya onye ka ị bụ understand because na spiritual maturity abụghị mana spiritual maturity gbagota ọnya metara ụfọdụ ndị mmadụ nwee ike ime encounter mmụọ na dream their dreams and their spiritual activities mana ha menwe the god ịjụ mmụọ ahụ ajụjụ sịsọ ịnụrụ ihe mmụọ a ma onye mmụọ a kwuru mana onwe ebe ya agbagọtawo na spiritual level ịfụ na n'ihi enweghị ike ịsụ mmụọ nọkọrọ edisi onye ka ị bụ and mmụọ adị azaba ihe ịjụrụ e ya ịghọtara mhm. ya o nwere ike ọ ma na-enyere gị aka mana ọ ya agwaghị onye ọgwụ tinye na-ejụọ ya si ya onye ka ị o wesịghị oke na ya bụ ya spiritual guide na ya actually na ya nwere ike na ya bụ ya spiritual guide ọ nwere ike ọsọ ya when next time o visit na ya agwa afọ ya ma ọ na ya agwa ya ọ na-eme ọ ya ka m ji agwa ndị mmadụ pay attention to your spiritual life very important ịda na ezizi na nkwụ na-efe n'ụkwa because it's corrupting your spiritual vibration pay attention understand remain focused ị bụrụ onye ga na-ebi ndụ na ọ bụrụ na ị chọrọ ịmature spiritually onye ọbụla chọrọ ịmachi spiritually nwere ka ndị ya na-adị ịghọtara ya ee ọ ndị ka eji wee sị gị dọmbi ọdịkwọrọ iyi okwu jọn belivers ịghọtara ya ee o nwere ka afụ ga-esi wee dị so ịfụ na ịma na ị ga na-asọ mpịtọ so ọ bụrụ na idevelopụ ya spiritual capacity by constant meditation and uh, spiritual engagement ịfụ na ị ga-enwe ike idevelopụ o nwere ike at okporo stage ọkpọrọ gị afịa o nwere ndị megide developgodo spiritual exercise to the extent na ha na-afụ their spiritual guide <laughs> yes their spiritual guide ha na-eme apịa ha na-akpa nkata direct one on one ịmara <laughs> anyway what you don't know is really a mystery to you and not to all then ee eh, ndị ma nkụzi mmadụ anụmalaike iwedata ya na to the level all my students were enwe follow because I understand na mmadụ niile anọ na spiritual level same spiritual level yes and my ekwu ya time without add number na-enwere ndị ka nọ na kindergarten nta akara yes nwee ndị nọ na nọsịrị nwee ndị nọ na praịmarị praịmarị 1 even ndị nọgidere na praịmarị praịmarị ruo praịmarị 6 na ụka nwee ndị nọ na secondary JS1 etu efu kịta etu aka nwee spiritual kada ganyezie n'iru na nke ndị ndị mahadum <laughs> university done so ihe nta etu akwụkwọ dị na spiritual experiences so nyabata m na m chọọ ịkụwa ihe gbasara ihe mmụọ ana m achọ ịkọwa ibutu ya na etu ya esi ya ee ọ bụrụ na igo more about mystics bido na-akọwa ya in that height ịfụ na some of your fans my fans will not be able to grab the message so onye agbata oji ahụ mbịa esin m from grassroots hoping that some of my old fans by now would have matured to some certain level but take it from me what i normally propagate is this always pay attention to the type of life you want to live and i keep saying it any prayerless human being is the poorest human being would take me yes ihe mmadụ ji align onwe ya with entities of powers bụ ka ị time for meditations and the building bridges with the entities of powers and forces of nature. Eh, they are guides, and the more you are developing your spiritual strength, moving to another height, moving to another height, moving to another height, you will be attracting higher beings. Onye mgbe ụfọdụ a na-ekwu chi onye ụwa mmadụ is the the closest bit enwere other means that as you mature you counter encounter them enwere mgbe ị ga-eru inwe higher beings that control thousands of beings guiding you etu ọ dị na ị nwere ike ịfụ e, e, captain ya trista na amị o nwere ike nwee guide na junior rank ebe rank and five person gara esu ya like a bodyguard mana mgbe onye nke agbagotara wee ruo like three star general <laughs> ọ bụzi mmadụ ga-agwazi gị na ọka dị gị wesi gụga ọ bụrụ three star enwere e ike na ebe obi na barak agha ọ ga-enwe gad ọ na-eme uve around ọ ga-enwe ọ bụrụ na ọlụlụ na vileji bend ya enwe e nyekwuye gad o nwere ike ụbọchị ọ na-abata ịfụ na ọ ga-enwe bakọp ka militri ka gara bak ya maka na ọ bụ trista star Eh, etu a ka ọ dịbụ uwe na-agbago the more ị na-agbago the more ị more guards ịghọtara ya because of the power she control at that level is a little bit higher than it is so once your controlling power is much you will be assigned more guards spiritual guards yes because i really want to you know in our class as we are going enwere new people na join anyị so for that reason mma na alaiki mgbago agbadata m ka enwee ike na-enyekwa ha helping hand to up commerce ka ebe ofu ihe ị nwere ike imere nna ya ọ bụrụ anyị o nwere ihe ọ ga-efu gị imetụ aka na sharebod yes share our messages by so they must have saved lives yes enwere ike ịmụ ebe ngozi gị si abịa ekele ọlụ eke ekele I know why my calling from day one, when I answered my call, I was as directly involved that I'm onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo as nnukwu onye nchụaja but I will pay more attention in evangelization. i ka m ji because I really want to save lives. Even the the movie aspect of the evangelization I'm not doing it for money. Yes. I know millions of naira I have spent, and I will still spend millions of naira before the end of the year. But it's my own brother in evangelization because I know ọdịnala Igbo they were shortfall because of moral financier unlike etu ụka ọbịa si ya So because na enwero body a project na-protect the interest of ọdịnala Igbo ọnya batara na ndị ụka ọbịa bịawu wee yuzuo our weakness wee bido from nwa na brocozary adịme mma mgbe anyị na-eje brocozary ndị agịrị ka na-eje apa esi n'ụzọ dị otu a wee catch them young wee remove the mindset of today's parents ịghọtara ya so my intention bụ na anyị ga na-esi n'okwu wee na akụwalụ ndị mmadụ ihe bụ tru ọdịnala Igbo I keep saying it ọdịnala Igbo is a spiritual movement ọ bụrụ egwu ọgwụ bụ ọdịnala Igbo ka ndị mmadụ gara ịghọta onwe an evil man nọ na ya vileji na-agwọ ọgwụ na-egusi ndị mmadụ ihe a bụrụ ọdịnala ka onye a na-eme iji ọsọ iwu keso ọ bụrụ ifi ya ọkụ ịdọgọ into chọọchị ọ na-egbu ndị mmadụ na-anwụsara ndị mmadụ elu ule na mawachiere esi na onye ọdịnala ọ bụrụ ya ọ bụrụ ọdịnala sendịrị ya ọdịna na mgbe preach holiness so mana ihe nna achọ ịkọwala ụnụ bụ na ihe anyị ji agbasa ozi ọdịnala igbo abụ ọ na yes i run the ọdịnala channel yes e nwere ọtụtụ ndị mmadụ that hate ọdịnala to the with passion they will never watch any of my programs yes mana ọ bụrụ through movie acting yes they can go to the market get our movie or watch it on social media on YouTube, they can watch it on other television channels. And at the end of the movie, the person must have learned one or two things. That if the person digests it, we're able to understand what Ognana really stands for. You understand? So that is the reason. So I will keep on building, using what the average Nigerian people like watching movies. So we are taking is, a, is my contribution towards evangelization. Kenya Ordinana the place ebe belong so the only thing nwere ike imere ụra anyị we share our videos site all the time, must have save one or two persons taha chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa okwu ga-adaga n'ụbọchị taa ana m ahịa ahịa n'isi ụmụnne m ndị nwoke na ndị nwaanyị and the two best of the temple and first of the temple and my fans all over the globe ebe niile ha nọ under the influence of my voice today let them be blessed let whatever they have lost in life be restored ndị niile nọ na ihe mgbu ndị na-ebe akwa ndị a nara ọnọdụ ha ndị a nara oke ha ndị ajọ mmụọ maọbụ ndị ajọ mmadụ na-agba ọkụka na-eme ha na ha karịrị ha n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile akpọkọ mmụọ onye na-eri oke n'ụbọchị taata bụ ụbọchị eke pụrụ jedụbadụ ndị na-etu ọgụ ee onye ọbụla na-eme ha na ya karịrị ha mebe na onye anwa maọbụ ndị anwa na ụlọ karịrị ha n'aha Chukwu Okike nke ime ihe niile a sị m na ndị niile nọ n'ala mmadụ na-achụ nta ego nke ha ga-eri a sị m na ihe ha ga-eri ama akụnata ha n'aha Chukwu Okike nke ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya ya gazie ka ọ dịkwanụ n'ụdị oge a n'oge awa nke eziokwu echi niile bụ fraịde nkụzi anyị ga-akụzi ụbọchị ya bụ ihe ọ bụla mmụọ si anyị kụzie ya ya gazie metụ aka na chi ya bọtara daalụnụ